amarkadetan urrunduta, sakabanatuta, labirintoan biraka eduki dituzte Euskal presoak. Euskal Herriaren siluetari begira, geziak marraztu zirudikatu genuen bidea duela hogeita marurte, eta sorterrira itzulera aldarrikatu dugu aste zaste, egunez egun. Etxeko lehioetan ezarriz, kale eta plazetako elkarretaratzeetan ateraz, preso bat kaleratu den bakoitzean erakutsiz. Gure aldarrikapenaren ikurri izan banderola. Presoen eskubien aldeko lanari bide emanez egin genuen. Hau da bere garaian sortutako ikurrura. Hau izango da, ikur berria, hemendik aurrera, Euskal Herriko balkoietan, egon behar duna! etxera ekartzeko zabaltzen den garaionetarako ikur berria dugu honako hau. Hogeita ma urte ondoren, presoak Euskal Herrian daude Euskal Gizarteari esker. Bada garaia etxera ekartzeko. Etxera bidea gertu, etxerako bidean ostoporik ez. Bidea ez da amaitu ordea. Gezien norabidea bidea jarraitu Euskal Herrira ekarri baditugu, preso erbesteratu eta deportatuen etxerako bidea dugu oraindik egiteko. Eta gogo berrituta ekingo diogu azken txampari. Echera.